Qu'est-ce qu'il fait? Bastissor, Bastissor, Bastissor, Qu'est-ce qu'il fait? pastisseur Pérax. Falcon. Pastiço. Pastiço. Pastiço. Pastiço. Pastissor. Verax. Bûcheron. Bûcheron. Bûcheron. Pastissor. Pastissor. Pastisor. sort? pastiso. Mineo. Bastisor. Bastisor. Bastisor. Bastisor. Bastisor. Bastisor. Bastisor. Bastisor. Bastisor. Bastisor. Bastisor. Pastisseur. Pastisseur. Bûcheron. Pastisseur. Bûcheron. Bûcheron. Bûcheron. Bûcheron. Fées Bûcheron. Bûcheron. Bûcheron. Bûcheron. préféré, Bûcheron. Et... Bûcheron. Bûcheron. Kay. Minéor. Soé. Bûcheron. kéfé, Bûcheron. Bûcheron. Mineo. Kei. Bûcheron. Pucheron. Pucheron. Pucheron. con qué OK. Pastissot Pastissot Pastissot Pastissot Pastissot 맛 있어 qui sort. Bûcheron, bâtisseur, bûcheron, Pastisson. Nashville. Yeah. Mm. Chasseo. Chasseo. Chasseo. Chasseo. Chasseo. Quem é? Bichon. Oi. Oi. Que foi? Bûcheron. 맛있어 맛있어 맛있어 맛있어 맛있어 맛있어